年初的时候，在集市看到一件棉袄特别好看，非常喜欢这个绿色。如果没有记错的话，应该是法国七十年代的空军的棉袄内衬。